السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وسلامة يا رب عدت لكم من جديد في هذا الفيديو إن شاء الله راح نتكلم عن الأشكال آه، وهي تكملة سلسلة أساسيات الرسم اللي بدأناها في قناتي بإذن الله آه، طبعا أنا راح أعطيكم نبذة عن هذا الموضوع وإن شاء الله اللي حاب آه، يفهم أكثر عن الأشكال وطريقة استخدامها أو حتى إني أدربكم عليها أكثر إن شاء الله في دورات قادمة أنا شغالة عليها راح نبدأ من الأساس وراح نبدأ في أساسيات ال Procreate راح أدرسكم خلينا نقول 1 to 1 راح يكون في هناك مساحة إن أنتم ترسلوا لي رسوماتكم أعلق عليها أعدل عليها راح يكون في هناك مساحة إني أنا أشوفكم أنتم ترسمون وأشوف رسوماتكم وأعلق عليها يعني بتكون دورة إن شاء الله تفيدكم في المستقبل فكونوا على آه، ترقب وخليكم معي بإذن الله في الأيام المقبلة حتى أعلن عن الدورة القادمة نرجع الآن لرسمتنا مثل ما أنتم شايفين أنا حاطة هنا رسمة جايبتها من الإنترنت مش عارفة اللي هو الكريدت أو الشخص اللي رسمها لكن أيا يكن أنا حابة إني أرويكم الرسمة هذه وأقول لكم إيش فائدة الأشكال اللي إحنا راح نتعلمها وراح نتعلم نرسمها في هذا الفيديو هذه الصورة وهذه الرسمة بالنسبة لي تعتبر أشكال أقدر أبسطها بشكل بسيط جدا إلى أشكال هندسية تساعدني في الرسم لاحقا مثلا عندنا هنا دائرة عندنا هنا اسطوانة وهنا أيضا دائرة عندنا هنا مخروط عندنا هنا اسطوانة وهنا دائرة وهكذا مثل ما مثل ما انتم شايفين آه الرسمة اللي عندنا الرسمة اللي أمامكم كلها تعتبر أشكال أشكال هندسية بحتة تساهم في تسهيل وتبسيط الصورة التي أمامكم إن كانت واقعية أو إن كانت صورة أنتم حابين أنه أنتم آه، ترسمونها أو خلينا نقول آه، تقلدونها أو تتعلمون منها آه، طبعا هذه الأشكال الهندسية راح تستخدموها دائما دائما إن كان تريدوا ترسموا آه، أشكال إن كنتم تريدوا ترسموا منظور إن كنتم تريدوا ترسموا حتى بشر وحيوانات هذه الأشكال الهندسية راح تفيدكم على المدى البعيد رسمة اليد مثل ما انتم شايفين اكثر الامور الصعبه اللي آه، احنا كرسامين بنعاني فيها لما نرسم البشر مثلا انت لما تجي تتعلم طريقه رسم اليد بشكل اشكال لما تمرن يدك اكثر من مره بتلاقي ان الموضوع قاعد يسهل عليك فوائد الاشكال هي التبسيط تبسيط الشكل المعقد بحيث ان دماغك يبدا يحفظ الاشكال يحفظ الثنايا يحفظ هذه الامور وبعدين يقدر يرسمها بكل احترافيه انت لما تشوف صوره تمام مثل هذه الصوره اللي راح ارويكم اياها الحين آه، لا تبدأ على طول أن أنت تشوف الأشكال المعقدة كونك أن أنت على طول تشوف الأشكال المعقدة وتريد ترسمها كلها هذا أكبر خطأ أنت ممكن تسويه لعقلك لأن أنت محتاج أن أنت تدرب على حفظ الأشكال حفظها مع تمرين يدك في رسمها مثلا الاسطوانة لو اني انا مثلا في دماغي ما اعرف الاسطوانة ويدي مش متمرسة على رسمها ممكن ما ارسمها بهذا الشكل او بهذا الشكل النظيف او الخطوط النظيفة الدائرة مثلا آه، تعرفون ان ايضا الدائرة انت محتاج ان انت تمرن يدك عشان تقدر ترسم دائرة آه، مثلا جيدة عندنا الاشكال الهندسية ثلاثة المثلث والدائرة والمربع لما نحط الدائرة والدائرة هنا خلينا نقول مربع أو مستطيل فإحنا بنطلع عندنا أسطوانة لما نضيف المثلث مع الدائرة بنطلع هنا عندنا مخروط ولما نضيف مثلا المربع مع المثلث بيبين عندنا كأن احنا عملنا بيت فهي هذه الشيء اللي احنا راح نسويه في الاشكال او الاشياء اللي احنا راح نمارسها اليوم ان شاء الله ان احنا نضيف هذه الاشياء كلها مثلا مع بعضها ونطلع اشكال جديده نستخدم هذه التفاصيل كلها ونطلع اشكال جديده مثلا خلينا نحط الدائره المربع اوكي والدائره فشوفوا الشكل اللي احنا طلعناه مثلا هذا الشيء اللي احنا راح نشتغل عليه اليوم ان شاء الله احنا دائما آه، بتشوفوا في آه، لما تبحثوا في الانترنت عن الشكل وعن آه، الاشكال shapes او fundamental shapes دائما تلاقوا في شيء مقابل لل shapes اللي هو ال forms النموذج ال shapes هو الشكل الشكل اللي انا رسمت رسمته لكم الان هذا هو ال shapes ولما يقول لكم forms forms هو النموذج الكامل لما نجي نتكلم عن الدائرة ما نجي نتكلم عن الدائرة البلين اللي تكون 2D لا الفورمز هي الشكل أو اللي هي النموذج اللي يكون فيها في لها عمق في لها ظل وضوء يعني في لها تقدروا تنظروا لها على انها رسمة 3D احنا كرسامين نشوف للنموذج النهائي اللي هو الشكل اللي يكون فيه له عمق يكون فيه له ضوء يكون فيه له هذه الامور والتفاصيل كلها لكن هذا يسمى شكل شكل مبسط جدا وهي هذه من أبسط أنواع الأشكال اللي موجودة عندنا اللي راح نستخدمها في كل كل الصور كل الرسومات اللي أنتم تريدوا ترسمونها راح تبدؤون باستخدام الأشكال الشيبس إذا أنتم تريدوا شيء معقد أكثر راح تحولون الأشكال إلى نماذج الشيبس هي أبسط أنواع الرسم احنا لما نريد نرسم مثلا رسومات معقدة ودائما انتم تشوفوا الرسامين بيرسموا اشكال بيرسموا اشكال انهم آه، يحطوا مثلا افكارهم هذه الافكار هي هي الشكل والشكل طبعا خلينا نقول معناه شيء معين في عقل الرسام لاحقا مع إضافة الديتيلز مع إضافة التفاصيل يتحول من شكل إلى نموذج ويتحول عندنا رسمة كاملة فمثل ما قلت لكم أهمية تعلم الأشكال وتحويلها إلى نماذج آه، مهم جدا خاصة كأنت آه، رسام مبتدئ تحتاج أن أنت تمرن يدك وعقلك لتحويل هذه الأشكال آه، المبسطة إلى نماذج معقدة عندنا مثلا هذا المثال مثل ما انتم شايفين عندنا مستطيل لكنه ثلاثي الأبعاد يعني مكعب خلينا نقول لما نضيف الظل والضوء ونضيف أيضا تفاصيل بسيطة هذه كلها انضافت لاحقا ومصدر عندنا هنا مصدر المصدر جاي تقريبا من هنا يعني من هذا الصوب فأنتوا شايفين جاء وضرب الدائرة وهنا انعكاس السطح الضوء على السطح وانعكس على الدائرة وأعطانا آه، لمسة جميلة جدا في آه، الشكل اللي موجود عندنا كيف راح نسوي هذا الشيء؟ خلونا نحاول نجرب نشتغل على هذا الشكل الذي أمامنا ونبدأ بسم الله أولا نرسم مثلا الدائرة طبعا بخلي الشكل عندي أصغر طبعا لما تكون انشغال على انا قاعده استخدم البرنامج لانه حاليا اريح لي لكن انتم تقدرون تستخدمون الادوات اللي موجوده عندكم في البيت عندكم اقلام رصاص تقدرون تستخدمونها مثل ما انتم شايفين انا قاعده استخدم تراديشنال pen اللي عنده اللي هو الشمع تقدر تستخدم الادوات اللي موجوده عندك مثل ما انتم شايفين احنا كل ما قربنا لنقطه آه، الصفر او نقطه عدم وجود ضوء في المكان مثل عندنا هنا هذه الزاويه تقريبا اكثر مكان ما يوصل لها الضوء بحكم أنه داخل فشي طبيعي أنه ما في حتى انعكاس لهذه المنطقة فبتكون تقريبا غامقة وبعدين نبدأ نخفف قلم ونشكل عندنا الظل بشكل عام مصدر الضوء جاي من هذا الصوب فإحنا راح نبدأ نشتغل من الظل من الصوب الثاني في الوقت الحالي أنت راح ترسمها بلين يعني ما راح يكون في هناك تفاصيل كثيرة يعني شوف مثل هذه التفاصيل اللي موجودة هنا في الوقت الحالي أنت مش محتاج أن أنت تتعلمها أو أن تحاول أن تدقق عليها لا حاول ان انت تفهم الشكل الضوء لما يجي يضرب في الجسم كيف يتكون عندنا شكل هذه كلها راح تفيدك في الرسم لاحقا جميل جدا ان انت تتعلم او تفهم الشكل وطبيعته وطبيعة الأشكال لما تكون جنب بعض أو حتى طبيعة الضوء اللي يكون يضرب في هذا الجسم وطريقة تعامل مع الضوء ومع مع الأشكال بشكل عام الصور الواقعية اللي أنتم تشوفونها مثلا في الإنترنت كيف تقدرون تحللونها وكيف تقدرون ترسمون الصور اللي موجودة على الإنترنت مثل ما انتم شايفين عندنا الحين هذه الرسمة أنا بخففها بس عشان تبين عندكم أنا اللي أشوفها أمامي كلها أشكال إذا حابة أني أرسم هذه الصورة راح ابدا بتبسيط تبسيط الرسمه طبعا عندنا هنا الفوكل بوينت الشيء المهم او اهم جزء انا صراحه حابه اني ارسمه يعني شوفوا كيف بسطت الشكل تجاهلت التفاصيل والاشجار اللي موجوده انتم لما تشوفوا رسم آه، صوره وحابين ان انتم ترسمونها على طول ابدوا ان انتم تبسطون الرسمة أنا قاعدة أشوف هنا أيضا مثلث وهنا عندنا شكل هنا مربع مكعب الحين صار لأن عندنا في هناك آه، بعد للخلف في هنا مثلث فشوفوا كيف قدرنا نبسط الشكل وبعدين التفاصيل الأخرى احنا نقدر نضيفها على حسب احتياجنا أو على حسب الشيء اللي احنا نريده نريده يكون موجود في الرسمة أو نريده نريد ان احنا نتجاهله فشفتوا قدرنا ان احنا نبسط نبسط الشكل وناخذ الاشياء فقط اللي احنا نريدها في الصورة يعني احنا انا ممكن ابدأ اني ارسم من هذه من هذا الشكل فقط استخدام الشك... الأشكال أيضا في رسم الإنسان كثير آه، تشوفوا بعضهم يبدؤون في رسم الأشكال وبعدين يبدؤون في رسم التفاصيل نفس الشيء جسم, آه، جسم الإنسان نقدر نخليه شكل مثلا عندنا هنا طبعا آه، نوعا ما شكل الوجه مثلا مربع نقدر نحط بعدين تفاصيل مثلا هنا هنا دائرة في العادة يعني بنسوي احنا كذا دائرة هنا اسطوانة ونبدأ بعدين الجسم طبعا بعدين انتو تقدرون تضيفون التفاصيل الاخرى اللي موجودة مثلا لكن بشكل عام احنا نقدر نبسط الشكل ويصير بهذا الشكل اللي راح نرسمه الحين او اللي راح ارويكم الحين ان شاء الله هذا راح يكون ان شاء الله في درس لاحق بس أنا حبيت أني أرويكم إياه استخدام الأشكال في الأجسام آه، طريقة رسمها أنت لما تريد تبدأ ترسم أشكال آه، جسم الأناتومي تبدأ من الأشكال وبعدين تحولها لنماذج آه، هذه كلها بتساعدك حتى في تحديد الظل والضوء فدائما أنا لما أبدأ أرسم دائما أستخدم الأشكال لأنها جد تساعد على تبسيط الرسومات فان شاء الله يكون الدرس او الفيديو عجبكم راح احط لكم ريفرنس لصور انا جمعتها ممكن تستخدمونها <laughs> مثل هذه الصور اللطيفة انتم تلاقون كثير كثير صور بسيطة ولطيفة انتم تقدرون تحاولونها الى اشكال وتستخدمونها لاحقا في رسوماتكم راح احطها كلها ان شاء الله في آه، الرابط تحت في آه، الشرح اشوفكم ان شاء الله على خير باذن الله ولا تنسوا مثل ما قلت لكم ان في دورة قادمة اتمنى انكم تتابعوني باذن الله وخليكم ان شاء الله على الموعد اشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم سلام